Я побрился, помылся, покушал и оделся, прям как на свидание собираюсь. короче. Что тут вообще происходит? В общем, все нормальные люди из моей компании поехали на супер тренинг на 4 дня. И остались только мы вдвоем с моим коллегой. И, короче, а Google проводит э, ярмарку вакансий для своих э, сертифицированных выпускников. И это в основном студенты. И вот мы будем искать, короче, людей, кто хочет прийти к нам на internship. Как это? Стажировка. Мы уже захватили трех студентов, трех интернов. Okay, кто-то идет. Короче, тут типа спид-интервью, типа как спид-дейтинг. И мне придется тоже это делать. Будем задавать каверзные вопросы с двойным дном. Hey, hey, hey, what we got here? <laughs> and, uh, come on. Oh, no, no, no. No, Let's the next slide. Work hard, party hard. О, е, о да, Google, Google, спасибочки, о да. О, да. Ну чё, уже три часа болтаем со студентами, переговорили уже с кучей кучей народу, зацепили кучу народу. Каждому приходится рассказывать все сначала, э, вот, поэтому немного утомительно, но вообще весело. И так вообще кучу-кучу студентов, и, в общем, интересно. О, сейчас, сейчас, сейчас. О, а скоро будет спид э, интервью, спид интервью. Типа я сажусь и ко, ну, ко мне подходят чуваки, и раз в две минуты они меняются. И каждые две минуты новый человек. У, вон у Алекса, у Алекса кто-то сидит. О, да, да, да. Расскажи им всю правду. Это слишком холодно. Я, во-первых, волнуюсь, а во-вторых, мне еще холодно поэтому я дрожу. Three, two, go! Go! Okay, so you know about my nostrils. I will do until my times up. Let's move on. Короче. Hello good. Так. Hello. So. А, а, в смысле, короче, прошли спид-интервью. И пипец, две недели это вообще супер-супер... Ой, две недели. О чем я? Две, две минуты это очень мало. Yeah. Да. Короче, приходила... А, why I speak to you in Russian. <laughs> Посмотрите, мне тут оставили резюме. Оно толщиной, толще, чем моя дипломная работа в сто раз. Окей. Okay. Yeah. Each, one of each. Короче, speed dating. А, у нас было две минуты на то, чтобы пообщаться с э, каждым студентом, и я думал, о, две минуты, это нормально, типа, я могу задать вопросы, могу рассказать про Майндвелли. Ага, ага, фиг, я только начинаю рассказывать, смотрю на часы сзади, уже минут прошла. Начинаю их спрашивать, он отвечает на один вопрос, все, время закончилось. Но это был очень интересный experience. Я выбрал двух чуваков, и если они, короче, выберут нас тоже, то у нас будет, типа, перфект match, и нас позовут на сцену фотографироваться. Но это, типа, no commitment, no commitment. Еще, короче, я встретил девушку из Казахстана, которая говорит по-русски, и она работает в банке, который... А, у них соседнее здание с нашим. То есть у нас один этаж в здании, ну, три этажа в здании, а у них целое огромное здание. Забавно. А еще я поговорил с девушкой из Nestle, и вот, и она мне пообещала дать э, бесплатные шоколадные всякие штучки, ну, молоко там, надо ее найти. Блин, я не уверен вообще, это съедобное. Вроде как выглядит прикольно, а вроде как выглядит как что-то из пластмассы. Короче, в э, спиддейсинге у нас не было перфект матчей. Я а, спид-интервью. Ну, одна фигня. Короче, видимо, ну, я выбрал двоих, а они меня не выбрали. Наверное, остальные шесть выбрали меня, а я их не выбрал. Да. Yeah. Итак, итак, маленький перерывчик. Со сцены вещает какую-то скукотень. Мы захватили 42 <coughs> человека. 42, а типа нам говорили, что студентов 300. Соответственно, больше 10% мы захватили. Ну, я думаю, что нормально, нормально. Ну все, короче, закончилась ярмарка. Мы поймали в нашей сети 47 э, студентов. Теперь э, будем выбирать из них, ну не мы, конечно, самых лучших стажировщиков. Вот так вот в первый месяц работы я перешел в HR департмент. На самом деле нет. See Мы тут, значит, на ярмарке. А они тут вообще хорошо проводят время. Жалкая пародия и неповторимый оригинал.